jaz ne bodi galen, koliko je bila, ko sem prišel v celje, tudi ne bi rekel, grem pravac za, no, tukaj je bil tito, Kumrovc. Gremo v Kumrovc koleso, iz celja v Kumrovc koleso, prijem pred Kumrovcem, zdaj vam ni mora toliko poznano, pred Kumrovcem so bile pa ene take lesene hiške, so stanovali ljudje noter, jaz pridem k tisti hiški, pa je bila pa ena stara ženička noter, sem pa rekel, mamca, bi jaz pri vas lahko prespal. Ja, kaj, kaj spa? Jaz sem rekel, v Zagreb moram jeti. Ja, je rekla, kdaj bi pa šel? Sem rekel, jutri zjutraj bi šel zgodaj. Ja, je rekla, lahko boš prespal. Mi je naredila pojso takle visoko, perje noter, da sem se zagrnil v to perje, res. Se zagrnil v to perje. In zjutraj še me je poprašala, kdaj boš pa šel, jaz sem rekel, ko bo svit. Oh, seveda, jaz ostanem, koliko je bila ura, to je bilo 17. maja, mogoče je bila ura 5. Me v kuhinji čaka miza, na mizi pa en veliki krožnik jajc na ulovsko oko pečenih. Jaz tiste jajčke pojem, se poslovima, grem jaz v Zagreb, prijem v Zagreb, brigade ni več v, v Maksimiru. Spet skozi koleso. V Maksimirju, jaz pustim pred Maksimirjem tisto koleso, grem noter, pa ne delač, mogoče tam od tistega vratarja, je bil vratar, to se nas spomnim, pridem nazaj, kolesa ni bilo več, ga mi je eden ukradil. In to z ukradenim kolesom, ukradeno z ukradenim je šlo naprej. A, seveda, mene čaka pravi mali, ti se moraš javiti v generalštab v Beograd. V Beograd sem jaz hodil najbrda 10-12 dni. In čas smo hodili z vlakom, čas smo hodili k nogom, železnice, mislim, proge so bile porušene. In tako sem prišel v Beograd, proti koncu, mislim, da je že bilo kar konc maja. In v Beograd sem prišel v generalštab. V generalštabu sem bil spetni čas, tudi mora teden, 14 dni, mesec, to ne bi rekel. In sem bil poslan v, v štab prve armije v Niš. V Nišu sem prišel v štab prve armije in sem bil v personalnem oddelenju personalnemu oddelenju ja. in tam sem pa imel vprašanje, eh, podoficirsko vprašanje, da za tiste ljudi, ki so prišli v partizane, pa so dobili podoficirski čin, si jih mogel izprašati, kje je bil, to se reče, da se je to na tanko sprašvalo, kakšno preteklost si je imel to vemo, zakaj se je to šlo, pa to pustimo pri miru. In tako sem jaz bil v prvi, eh, v prvi brigadi, v prvi armiji do, do novembra 45. leta.